उठ के पीछे भाग उठ के पीछे भाग राइट जाके फिनिश डालना राइट जाके फिनिश डाल उधर पीछे वाला आ जाएगा तेजू भाई क्यों जा रहे हो खुले में तो फिनिश डालो पहले राइट वाले को चूत तेरी मां का उठ के एम से वो उठा स्पेशल करना बस बैठ के बैठ जाओ लेफ्ट देख चलो एक बार लेफ्ट भी देखो उसका एंगल भी देखते रहना कभी कभी बीच मार्क लगा वॉच आउट अरे बेंच gun change gun change reload मत करियो चिकन चिकन चिकन बहुत बढ़िया ओके भाई साहब मजा आ गया We are number one. We are number रात वाले one. को चू दिया था We're the best. उसका एम नहीं बैठा लूजर के ऊपर भाई सही बताऊं मैं तो सोचा लूजर अरे वो बता कितना घ- सोचो कितना घटिया प्लेयर है वो सोच के देखो